Señor Jesús, les pregamos porque la nostra família hi hagi pau, unió, comprensió i ajuda fraternal. Que l'amor sempre superi les dificultats i que les solucions es basin en el servei, el respecte i la bondat. Pre preguem al Senyor.